uh, lokasi terkini. Aku menuju ke Sudirman nggak bisa, soalnya ada polisi sana. Aku dan kami disuruh balik putar arah. Nih lama ini orang di sini. Uh, bentar bang ya. <clears throat> Di depan sana ada orang yang bawa senjata tajam. Banyak bang. Cukup ramai. Bentar. tahu apa penyebabnya tadi ada yang bilang bahwasannya tawuran nah, nih. ada bawa samurai itu bang nih tengok di tangan-tangan mereka ya tangan-tangannya nih nih nih Inform jalan ke jembatan baru ditutup hah? tawuran? Ya. apa lawan bang? Ah, oh, oke oke oke bang makasih bang ya cepat bang cepat bang abang abang cepat bang orang kita ada banyak koyak-koyak nih dah cepat bang

terjadi perkelahian antara orang pesisir dengan orang bom lama ya main kejar-kejaran warga kami dua orang sudah eh, luka-luka uh, parah nih motor dia udah dibakar anak pesisir udah dibakar sama orang bom lama duh salah orang pesisir nih ganggu orang bom lama nih info jalan ke jembatan baru ditutup hah tawuran iya. apa lawan bang ah, oh, oke oke oke bang makasih bang ya